A veces quiero planear mi viaje, a veces solo quiero estar aquí. A veces hago mi propio homenaje, disfrutando recuerdos de mí. Mi gana, mi triunfo, mi meta, mi rumba, mi rumbo risa, mi llanto, botella, mi mundo. Imaginar que todo está bien, respiro el mar, toco tu piel. Ser más que un simple mortal en este hotel. A veces quiero celebrar que nunca más vas a volver. A veces quiero estar, a veces quiero ser. A veces de mañana, a veces de amanecer. A veces tú y yo, a veces tú y él. Cuando somos ella y yo, entonces viene a joder, no way. lírica, maestro del verbo A veces pienso en ti, mañana no te recuerdo A veces todo mal se va bebiendo de un termo A veces soy el cielo y muchas veces el infierno A veces rompo mucho las hojas del cuaderno Pero nunca te olvido porque a veces soy tierno A veces lloro solo pues no puedo creerlo A veces ando sobre aunque siempre te bebiendo ah, Yo nunca creo en ti y a veces hago que estoy creyendo <laughs> ah duele la mentira, pues me estás mintiendo. A veces quiero planear mi viaje, a veces solo quiero estar aquí. A veces hago mi propio homenaje, disfrutando recuerdos de mí. Mi gana, mi triunfo, mi meta, mi rumba, mi rumbo. Mi huella, mi risa, mi llanto, botella, mi mundo. Negro, negro. no te recuerdo, a veces más A veces de un a veces solo a veces. Muchas veces quiero. A veces rompo mucho la hojas.